Tout d'un coup, avec Poutine, on voit un retour en force sur le continent. Et ça, ça commence pas à inquiéter nos amis, les Occidentaux. Qu'est-ce qui justifie ce retour de, de Comme je vous dis, bah, pour qu'il y ait retour, c'est qu'il y a eu départ. Le mm. départ, c'est l'effondrement du mur de Berlin qui a laissé la place totale aux forces occidentales qui ont fait ce qu'elles voulaient pendant mm. des années sur le continent africain. Il faut qu'on le dise clairement, avec la, la collaboration évidemment d'élites corrompues africaines. Poutine a compris que l'Afrique c'est le terrain de la guerre des mondes. Le terme de la guerre des mondes, c'est le continent africain. Les ressources les plus importantes de la planète se trouvent sur le continent africain. Il y a deux choix. Soit on colonise, on brutalise, on utilise la méthodologie occidentale qui a été usitée pendant des siècles sur le continent africain, brutaliser les populations, les aliéner, les coloniser et spolier leurs matières premières. Ou alors on usite d'une autre méthodologie qui est d'exalter le souverainisme, d'exalter le droit au peuple de décider de leur propre destinée et d'être dans un commerce gagnant-gagnant on vous aide à extraire un certain nombre de ressources minières, on prend une partie, vous en prenez la majorité, mais nous-mêmes, ça nous fait un bon business et ça vous fait un bon business aussi. La Russie est très pragmatique sur ces questions. Je donne un exemple bête, mais en même temps très simple. Ce qui s'est passé en, Centrafrique est la synthèse de l'action russe sur le continent africain. La Centrafrique, qu'est-ce qui s'est passé Pendant des années, les armées françaises sont venues, ont exalté les tensions entre les différentes euh, communautés, entre soi-disant les, les communautés chrétiennes et soi-disant les communautés musulmanes. C'est beaucoup plus fluctuant que ça en Centrafrique Afrique parce que dans une même famille, il y a des musulmans et des chrétiens et pendant des années, ça ne posait pas de problème. Il y a eu euh, une, volonté d'accentuer les scansions et les tensions entre différents groupes minoritaires ou majoritaires religieux pour que pendant qu'il y ait le chaos, entre les peuples, les autorités, l'oligarchie française puisse piller les ressources minières et les matières premières de ce pays. La Centrafrique, c'est une bijouterie à ciel ouvert avec des cadavres sur le sol. C'est ça la réalité. Mais quand les Russes sont arrivés, ils ont commencé à remettre de l'ordre par rapport au conflit interethnique en disant, et au conflit interreligieux en disant, <clears throat> vous êtes tous issus du même peuple. Vous ne pouvez pas être dans une démarche de vous assassiner les uns les autres. Certains euh, profitent de vos divisions. Ils ont mis de l'ordre. Je ne vais pas vous mentir, en tant que souverainiste africain, je suis triste de, voir un pays qui a besoin de la présence, euh, euh, présence étrangère pour comprendre ces éléments élémentaires. Mais heureusement que la Russie est venue dans ce pays, remettre de l'ordre, à chasser les milices qui étaient cooptées par l'oligarchie française. Aujourd'hui, les tensions et les guerres, les meurtres, les génocides qu'il y avait quasiment du côté de la Centrafrique, ça n'existe plus. On n'est plus du tout dans ce cadre-là.